because we nationality kati olita okusanga omutoolo omukonjo omukiga nga aba abo nga bonna mubabala mu tribe emu they can share the same names but theyare different ate nabo bagenda ne bakugamba nti ffe bwe tuba ku ttoto pajero tuziraba bazitanga pajero pajero tuziraba zikutterwa embalala kakati ate nabembala nabwe batukaibaka nti ate ziraka gindi tewaffe teribadde zigenda lukunjiri <laughs> kasamuda ekireeta ekyo kiki nti ekireeta ekyo kasitamubanga ensonga enkulu zonna muzimazeewo wen ugo nze gondi mukulu wange yagenda nafuna accident netugenda ewa dokita bali bamwita dokita obota i think is dead now nga yamanyi gondi eyo kitafu kitange buyajja tata oh, wa fenatu boza dokita cha mujanja manti obote mutawani waka wengene njamanya kakati yenga ye when you are looking for a doctor can you ask doctor, the doctor's tribe no banu so ebyo baba ekwasa bwekwasa nti bano bamaze okubba mukutiisatiisa abantu nebaleeta ebya tribe one ebitaliiwo tribe lizimu wano taliiwo these are group interests bukenya alichiamani kakachiko kachogamu baamu kuba nga kutesa yivaisiwe ba, wala baba luwana ngane mkulamu ngane kundi mwali mbabas they fight na baga ama ntukakasola ba house galu ni house boy nga balu wana gana techimpa mmele oyotana haba linda lubuto balimba gwe as yeah, far as their interests are concerned mm. they don't consider tribes once it comes kuchibwe chibwe wabido banga bahu kanyi they to scare people they resort to tribalism why do you remove to hayo from rukungiri and you and you wanted to put to put it to, to install there waliche emugisu group interest see kati bakoyambe muleya bagala kubba yo bilioni chinana naye mutibwa ilile nti ndi mutibwa muganda waliwo ne ne, ne gundi omwami omula president yakwe yalo lutwama mm. bakuba lutwama aveyo olwangonge aa ah, ah, ah. lutwama inakotira ini ya president baga nti abawabira nti bajja kubba bilioni kinana naye bilioni bilioni kikumu kinana president azitadde muleya bilioni kinana baagala zibba amasanyalaze gyebagadde kubanga president ataddeyo sente amasanyalaze mu bitundu ebikumi bina nga manifesto ye bwegamba kakati kyogamba nti bwe babba abo ababbi balina consideration tebayina kati bano babizonto bo tebalina gyebabatwala ate noono ono sajja kambwe sibaire sajja kambwe mm. sajja kambwe mutunuulire tulina ekintu kita empathy nti i don't batter my wives why bwokuba ku muwala wange nzina landi kuruza yange mu miransozi esulamu enyondo n'ensuuluulu ebeera fulutanka gumwala wange ankubira esimu ntaata gundi ankuba anti olujindu kuba gwomutto wase engumye tokota n'omuko <laughs> clinical medicine diploma mu uh, medical laboratory technology certificate mu nansing certificate mu midwifre uh, certificate mu pharmacy certificate mu medical laboratory and technology tewerabira ffe tukolagana n'amalwaliro omuli lubaga butabika ne kisubi kati okumanya ebisingawo ah, osobola uh, okubakubira ku nooti 753629 ne nooti 782639319 kyewerabira tusangibwa ku bombo road opposite ymca ewandegeya bila fema chitabulicho mziki tulii mm. ne mwami kati bade mba gamba ee ndi eh. tuchita empathy empathy ndi oyingi langa mubi mubi mubi wetu nuri ya ntisingaba chiko zenze mm. kakati mula huyo mvuka big eye yeja na ingire no ni bachakala kati naja na yugira ndi nyumba yange bajituwala mm. what was the response atika nula yeja na hapa kule ichindo nti bwe bagana bobi waine okuyimba bano ne bayimba ate covid najja ba bonakazu yabasasulirawo katonda yabasasulirawo obunanfuuzi <laughs> omwenge mu bbaala mhm. ebyana mu bbaala mhm. baweyita mu bbaala talina kikumi mu mpale <laughs> pate afuta pate afuta pate asaba kawunga <laughs> bobi waine talinakasabako naye ono ye kyobala nti ebintu byensi eno fe bwetuba tubitunuulira eh? tutunulira ebintu ebyensi eno tugaa katonda alina amaanyi gwe gakola ekintu ensi tebeera puridikitebo temusaana kukola bintu ebyo biri short term strategy kakati zegenda nentunuulira ono gwe bagamba oyani gundi yanvumako ngaali ku kaboozi gundi sajja kambwe hmm. abantu bayayana temumujjukira hmm. nti ngenda kwesemba kuba pulezidenti Asajja mivule. Basajja mivule. Mivule. Eventually twagenda kusingana ngati muina ko Luganda. Ati. Eh. Ngatama zokuvuna. Anti ayineta kali yali akale okutunda. Mm. Kakati atinga baline bajja. Mm. Wentegerera ntuino Luganda bali bajjamba yambe. Ngati yayakale ditunda yana mugamba. Ndinze gwomvuma. Nesekido yamvuma ngoyo. Mwende hmm. munde bane kati yakagawala. Mm. Nagena mutegera nga gundi mwana wa mwenye nazati. Mm. mwali mwerwanyisa anti ze babagula banvumi naye nze nkolera strategy yange nenkuga kajanga nobuveera bwawala gine kakola ki nti nkatimpula omutwe yagaggawalakuka ah, ah, kukemugamba kakolwa naye nze mbwajatwegali nanya mwaso omutwe <laughs> nze tumala kunzenyirako nogaa nti ojja sisonyiwa what if you had successfully done it titumufula omusiru nga gwozanya omuzanya ngaomusiru bwekwatekingalnyuzi hmm! kakati oyo oyo gundi oyo gundi bantu bayayana mm-hmm. mm -hmm. ekimwogeza ebigambo ebyo ebyamaanyi mm. busungu ye kiki ate obusungu buva bamugobesa ku kaboozi mm. mm. nagenda ne bakola ne bwanika omusomo omusomo gw'abalimi olwokuba new vision teyagala kulaba yakola musomo mulala mm nebabakuba mumawulire nti babbye babbye mm. sente zabantu tugenda baletere nti kubabwanika era yakuba mu seven biliyoni nga nnyo bataano mwekyemutamumanyiiko nga balina esembe eguya pulezidenti nawa semba eguya sikwa ya mairo satu biliyoni nga musanvu nti alunda embuzi enjeru ziri luddawo embuzi enjeru zivaamu ah, bazitwala e saudi bo baagala mbuzi enjeru nandiga njeru kuba ndoza egundi reflection olwebuguma ndoza zezibeerayo nti hmm. gundi white reflect gundi hmm. black absorves ndoza oba zisabwali oba ziva gundi tebakikola omusajja oyo ne bamuddusa emisinde at one time yasulako mu nbs nga bamunoonya omumukwata nga mwasula pologulamu gyagenda okukola asulamu nbs kati raba bwe bamulumba ne muwanga muyanga nabaga nti muwanga muyanga yakula ne maama we tetufaanagana muwanga izeko ne simaani ye yabasonyiwa ne bajja basanga omuvubuka oyo oyo gundi sajjaani mugaije sajja kambbasajja mivule mm. ne bamugamba nti va mu gundi va wano mnbs tukuwa omulimu tugenda kusasula sente tukutwala ewalala kozi tamanyi nti misege mm. ne muwanga bwe bamukola tebagenda musasula sente ono bwe oyo basajja mivule agenda okulipootinga ku mulimu nga guli bagumutiruziza bamukwatira ku geeti thats why is bitter it has nothing to do with banyankole it had may be obusungu omanye reaction fe tukubuuza ti why should reasonable man do nti balesa akanako bekale batekako tv ya buganda zinakuba nakuba mingu nibakadusaako batabani bange nibaga nti buli kipande kyakatimba kyonna kali noyo abe mukiibi tubawabire mu kooti ne tubinoonya kolijo yoli mukibi mwavuwaza mu lunaku lumu <laughs> thats what my children told me because you must understand provocation titwali baana bato nga bayinza okutu akaana kana akato ne kajja kakuba oluyi oba following nze nali mukubala ya muganda nga nkyanya omwengeri oli awewaza nantudde twali tuva mu campaign ya president omukazi nankuba oluyi naga nti ono yatuvumye ono enkufiira yatuvumye nga hmm. ze nabavumako buli omu yatya soka nenkwata enyondo yange nenjiwuba nenjiza mu kooti wali ogenda gikuba omukazi neŋŋenda eh. eka hmm. nembuuza omukazi atunda omwenge hmm. ti oyo omukazi yankubiddeki tyamusajja kuliko ebibyo babadde bagala otakola olutalo bakkube bakutte naye ngaliza nkuba kweziri Ah, engalo eh, ezankuba kuziri zakutukakodakyalani kyekyazitemako tetukubwa ejjogulyo eh? nonno limufumulamu eri fdc talinanga ezankuba eh, teziriiko zaliibwa genda bimubuuze kakati provocation <laughs> tugimanya nti ndi mu takisi at times ne bavuma mu seven sibanukula mbamanyi nti bakolaki twengeegimi okubwe nagende waffe ku kyalo mm. nenva mu benzi yange nengendera nga nkyanya nenkakatula ne mu ssatu lifuweringi mm. nagamba nga lifuweringi nga noku okwongeramu eweddemu amafuta <laughs> kakati bwe bandaba mm. ne bajjayo kuleeti ssatu banyumya ak'omulundi guno kati nyefunza ne museveni tumukooye naye mbatunulya bwe nti museveni tumukooye tolaba kati tolaba bwe bajja tolaba bwe batandise okujja no once you engage in your their conversation bakumanyi aba nafete mutuvamu nenga tunulira bwe mmala okunywa omwenge kwange ekyuva satu nenkwata omutwalo nenguwa omukazi mm. kakati bwe ngaomukazi nenfuluma kiri nekimugamba gwe mukazi gwe eyembwa bwe ogikiriza negenda naye nakusasula bakanywezi mm. kuleeti ezi seba ate bali naze nabo abu yava ekampala bwe bamukola mwana wange wakoze ensobi nze nva busiya mm. ebye kampala sibimanyi mbugajja gagoba emotoka yange nenjiwa matulayo gabonabiwa tulikulaba nga akalulu katuse gwetolifa akalulu kali kusangawo so this is how you succumb to pressure nti these people pounce on everybody nti anonyeza babera ku ludo otuyiseeko otuyiseeko anti kako katandisi kwegakyova olaba nti bulakameru kakati ngaoyo gundi oyo omusajja naye ayina ensonga ze babajja ku nbs ne muwanga muwanga bamugamba nti muwanga tugenda kuwa obukadde kumi kumi buli mwezi naye sooka olizainingewa muwanga nawandika ebbaluwa nagibawanga talizainirize nebagikwasanebagiwakaliisa muwanga losiizijo esimu nebagijjako what type of people are you kakati ebyo ebibi byabwe bo tebaagala aboogerako kuba bwobaogerako deruskeya ojja kubabuulira nti abantu abo babi this man has eh, ye akyogera bubi era oyo bajja musiba oyo ye omusango gwe gyeguli kubanga ye talinga bano babizonto babizonto bo bakugamba ekifo kino nakino nakino kirimu bano nabano oyo te musekretirian lotayina you defend lwaki bebalimu as I tell you nti omwogezi wa olina okubeera ni degree mu public relations mm. maybe be kubanga bwe kyebaakola media okimanyi nti gundi mass communication eri ku level yemu neero neegundi ne, ne medicine yemakerere mm. they are rated gundi kati kitegeeza nogisasulira naye eri expensive kiyinza okuba yali strategy to enable those who have money to do it kati every public relations officer ayina okuba nedigulimu pr gwojirina he I, once me i cannot fail to defend something era nze bwoleeta listinga ezo ne bazireeta i cannot fail to defend something kyenkubuuza did they advertise did he apply e, e, ekyo e, ogundi e, e, e, buli kintu kiriko abakyagala mm. nti omuganda gwagenda nebamutwala mu security guard oba kampuni yonna bakubuuza tukwewakabiraki temumpa muganda abawalugezigezi <laughs> abaganda abantu batononya abagala baganda kumuwewagwangaki kuba kakati nti tribalism yamwe sigiraba omusajja ono anvuga nabuliza batabani bange nemuganda nti oyo anvuga mutani wasale mutani wasegawa oyo anvuga mutani wa sentongo naye ate bwe bamutta kaweesa yafa ne driva we bonna babaziika gindi eno gye bazaala kaweesi ah, ah. were they related yes. the man who is driving Bali. me mm. the person who protects my family is more important than my, my tribesman atalina kyampa ebyo balimba tribalism teriibwo abo babizonto nabo baliko ababagula nti okulonda okuliwo kati tekulina fomula mwakuletamu bazaali nemukuletamu babad blaka why because you have decided to trivialize campaign nti mwemukiita scientific elections have written a book how to manage scientific elections how scientific is our election have going to use computers katulonda nedda hey. Eh. campaign is eh, it, it has remained the same campaign but without public rallies is the same campaign what you, were, you would say at a public rally you are going to pack a git ujibulira abantu on electronic media kiki ekikyuse wano babateesaawo task force y2k mbu kompyuta mwaka gwenkumi ebiri tezimanyi gibala ayo simanyi bagambanga batya ayo kompyuta ki balina bwe bakiyitanga egavument eyina bacompyuta wizards instituted a task force nagiyitanga wo olinembawema bali kukundi kunasa nga bwenva okukola mbawema nti kompyuta temanyi kubala mwaka gwa nkumi bbiri baguwandiika batya ebiri nezeero mmeka teziriko ku kompyuta ku kibod teziriiko baba bba omusajja omubbi najja nagamba aba gavumenti mwenaje hmm. nti owen forosdam ekka wansi sentimita nnya buli mwaka nga owen forosdam yazimbirwa ku lwazi olwazi lukka kyali emitwalo gya dola ana nekitema busiru <laughs> kakati bano nebakugamba nti aba boda boda tubagobye mu kibuga boda boda mm. zivaamu omukka ogwobutwa mm. ate eddwaliro ate ekkolero lya mukwano <laughs> omukka okuva eh, mu kkolero lwa mukwano gugatta boda boda meka nogaana omulokola ayogerera ku muzindalo noleeta ababandi olina amagezi mutwe kakati ababodaboda mu byalo gyemu abatutte bafumule omukka gwe gumu babagemye abali babagemye weewasula abantu abangi ekitegeesi ekyo si kyekyo baagala bodaboda baziwandike bazibbeko sente nolabisejeryesitekansongaligamba but cabinet teraswich cabinet because cabinet sits on mondays on monday on tuesday the president came up we dont include the rubbish we're talking about kakati egondi e, e cabinet yatula ku lwokuna ono gyakoti nga omwogezi wa state council yatula lwakuna nebabagamba nti palamenti tie eh, bagitwale obubaka bera omusayi gwali gulabise omusayi gwababaka bapalamenti gwebatwalnalabika baali bagala palamenti egende mulisesi bajeyo sente endala triliyoni musanvu nga zaki kakati museveni ate nalangira ebintu byonna nebigwayo kakati bakyasobola kugenda ekyo kyafa kakati omusayi guliwa ah, omusayi guliwa the machine stak three days mubutubuli omusayi gwabaka palamenti guli luddawa sampozi ziriwa bano tebalizoninga kyobulamu bakubye naye mbamalawo nti for me when you tell me something i sit down kakati ndabye pulezenti nga yagenza okwewandiisa yabagambye nti covid covid e kenya baliriizinze sente basuubira okufirwa abantu 5 mu covid buli gavana bamuweerezza obusawo omuziikibwa abantu emitwalo kumi ne babawa ne sente ezokugula semetrizimu zitali mu bibuga wat our reaction nti omukazi owemanafa abadde mukozi waffe nga tukolagana naye naye yafudde nga tetumukebedde watayuteringas omukazi wa myaka kinana mu etaano mutegeredde mu postmortem and your reaction what is your reaction what should the normal person reasonable person do we would have now mandatory testing at all hospitals instead of waiting postmortem reports two bwogamba nti ababodaboda bawandiike mu kitabo wabataddemu abaokusomba nti omutiikinge omwana atazze mu ssomero oyinza omutiikinga muli yesu atasoma kakati mumbuulire owaboda bwagansi sikoze okolaki nze saakoze eh, kuba mulimu baale munye ekisuula bbaala ah. abawala ba bbaala ogenda noddira ekipa za walagi zino wisikyani kati walagi yeba mutekamu mazzi nebagiwanika waggulu kuba ya disipule mm. bagitunda deeri hey. <laughs> kati eyabbiya bafumba majani hey. negundi eh, ne wisiki uh. nogiraba nga era efaanana wisiki kozi bafumbye amajani gaabwe uh. kakati nanyini bbaala bwaleeta bbiya ne bamutunda ne bakulakuleti endala nozisangawo kati bo ne beerabira nti oba temutunda tere nti naagijjawa it is after failing to parent you realize nti bano kawamba gobe kakati njagala ombuulire singa buli wa boda boda mwamuwadde abaana bokuleeta ku ssomero n'amanya gaabwe nga bwatuuka ku geti yessomero batiikinga that can work naye bano abantu abetambulira ebyabwe tannakolako